Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов brandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм пиратки в синем цвете. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов пиратов в красном, черном цвете. Сегодня мы рассмотрим одну модельку синего цвета. В комплект входит у нас шляпа треуголка. Вот такая вот шляпа, она универсальная. По краям у нас на шляпе вот такой вот меховая опушка из перышков. А, здесь окантовка у нас идет э, серебристая и синие пайеточки блестящие. То есть шляпа такая креативная, красивая, блестящая. Костюм упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковку. Вот так вот это выглядит. Упаковка прочная, на молнии. То есть поносили, сложили костюмчик назад. Очень удобно. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start.ru. И давайте рассмотрим комплект костюма. костюм у нас входит белая рубашка из крепсатина, манжеты на рукавах, они на резиночке. Здесь вот посмотрите, как вот выглядят рукава. Рубашка плотная, то есть ее не на один раз, она не, не сыпется ничего. Очень плотный материал, не просвечивается. По горлышку у нас идет пуговица. И спереди рубашка выглядит вот так вот. Здесь вот жабо. Белое жабо. Так вот здесь крыловочки такие. Так вот выглядит рубашка. Далее в комплекте у нас идет жилетка темно-синего цвета, бархатистая жилеточка из э, бархата. Смотрите, темно-синий цвет. По краям у нас также серебристая окантовка идет э, с серебристыми пайетками. И здесь у нас также голубые пайетки синие такие, все переливается. Жилеточка идет с воротничком. Также идет окантовка серебристая. Здесь вот рукавчик, рукавчиков нету, просто прорези. Внутри жилеточка вот так вот на застежечку застегивается. То есть хотите, можете расстегнуть, и можете застегивать. Жилетка сзади выглядит вот так. Здесь идут петельки то есть это как на корсете. Можно э, переплетать. Э, в комплект входит ниточка, ниточка ленточка синего цвета. Можно переплетать и регулировать ее по талии. Завязывать так, как вам необходимо. То, что очень удобно. А внизу идет расклешенный. Жилетка расклешенная. И, конечно же, в комплект входит юбка-пачка. Вот такая ярко-синего цвета. Юбка на резинке тянется такая вот юбка-пачка. Здесь схватила, блестящая довольно. Вот так вот выглядит весь набор. Очень красивый набор пиратки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону.